брат, это совесть. Совесть? С ней все время проблемы. Ты хочешь сделать так, а она по-другому. А если ее не послушать, замучает, спать не даст. С ней, брат, лучше не спорить. А что такое совесть? Если ты, дружок, весь в сомнениях, что-то не так, волнуется душа, в голове твоей путаются мысли, ты пошел не той дорожкой, это неспроста, ты сотворил недоброе дело, кого-то обманул или обидел вдруг. Запомни-ка, дружище, чистая совесть — это твой самый верный беде оставит, и ей придется дать честный ответ. В каждый миг она тихо спросит, по совести живешь ты или нет. Трудно стать хорошим человеком в нашей жизни так много зла. Твори добро, и только так поймешь, наверное, что такое чистая совесть твоя. Como